Hi guys! So gawa lang tayo ng Monsta Infinite content natin and yung pinaka main topic natin dito is about updates lang and then yung mga giveaways natin. So pag-usapan natin yon. Money and 6 Chrono Zero giveaway and kwentuhan lang tayo kung bakit meron tayo ng ngayon. So guys, nagsimula pala ako mag-create ng Nick Creation Community para pag merong mga questions dun sa mga YouTube videos na nire-release natin and kailangan mag-share din ng screenshot, pwede natin pag-usapan yon dun sa group chat. And also yung advantage niya, meron tayo dong mga admin tsaka mga moderators din na pwedeng makatulong sa pagsagot ng mga questions, especially related sa Monster Infinite. So guys, yung story lang nito is balik pa rin tayo dun sa huling nag-trigger nung giveaway, si Ronel nga And then nagsabi siya sa akin na i-share niya daw yung mga post natin sa social media accounts. And katuwaan lang, sabi niya, para daw magkaroon pa ng mga sunod na mga giveaways. Uh, nagtry ako na magbiro dun sa mga nakakausap ko sa Monsa Infinite dev team. And unexpectedly, nag-sponsor sila sa atin ng 6 Chrono Zero Monsta. So kaya sobrang thankful ako. Bago natin piliin yung mananalo sa raffle natin for today, wherein mamimigay tayo ng 4 money for 3 winners. So pag-usapan lang muna natin ano ba yung mga events ng Monster Infinite. So ito nga no, so natapos na yung Monster wallet registration and then na-distribute na rin yung uh, Inception Monsta Egg. Also, yung iba nakapag-bridge na rin ng Inception Monsta uh, papunta doon sa mga Monster wallet nila Although nagkaroon lang din ng ibang mga errors, no? Marami daw mga nawawalan ng money or hinahanap nila yung uh, monster egg nila. Pero meron din namang mga na-release na information about sa safety ng mga assets natin. And ayun, hintayin na lang natin yung article related doon. Kasi meron din ginawang poster na ang naka-title pa nga doon is yung Money and Inception Monster are Safu. So bukas makakapag-hatch na ng egg yung mga may Inception Monster. Sobrang swerte ng mga to kasi yung Inception Monster, malaki yung possibility na meron siyang legendary parts. Kung i-compare natin sa Axie Infinity, meron siyang sabihin na natin na mystic part, 'di ba? And meron namang mga nilabas na posters na advantage ngayon in terms of skills. And at the same time, kapag tumagal and sumikat yung game na to, magiging collectible din to and for sure tataas din yung value nito. So sa October 22 naman, doon na mangyayari yung sale ng Chrono Zero and uh, ah, Soulband Monster. And at the same time, syempre doon na rin mag-open yung Money to STT liquidity pool. October 30, yun na yung Monster trading natin. And sa November 10 naman, yun naman yung Monster cloning. So meron na tayong mga details about it. Actually, meron din tayong nakuha ng mga documents about sa game coming from one sa infinite. So, babasahin na lang natin yon para kapag merong mga questions or meron tayong mga content na gustong gawin, so mas marami pa tayong information na masishare sa community. So, ito na nga yung monster pricing natin. So, nakadepende yung monster price sa price ng money sa October 20, 2021 at 4pm uh, ah, GMT. So, yung Solban Monsta, yung first batch niya, magiging limited lang yung supply nun. Yun yung para matupad yung promise ng dev na magkakaroon ng 10 to 15 USD dollars worth of uh, Monsta. And syempre, i-convert na lang yon, 'di ba? Kung ilan yung money by that time and yung equivalent nun sa USD. So kung gaano karami yung Solban Monsta na magiging available sa market sa October 22, i-announce nila yon sa October 21. Okay? So expect na natin na after maubos nung first batch, 'di ba? Yung ibang mga kasunod na Solban Monsta will be the regular pricing then based on sa demand and supply ng mga monsta natin. Okay? And then yung Chrono Zero naman magiging limited din yung supply nito. We don't have more detailed information yet about this. So, hintayin na lang natin ano pa yung mga information dyan. Ang alam lang natin, yung price nito, pwede siyang magbago kasi magkakaroon din to ng Dutch style na auction. And yun, tingnan natin kung makakaagaw din tayo sa kanila no, ng Chrono Zero Monster. So yun nga, meron din tayong ipaparaffle. So tulad nung na-mention ko sa simula ng video na to, i-sponsoran tayo ng Monster Infinite ng 6 na Chrono Zero So yun, sobrang swerte natin guys kasi nakakatulong din yun sa channel natin para mas maging visible pa and maging way din para ma-distribute yung ganitong mga prizes or giveaways sa community natin. Okay? Yung next na slide naman natin, so yun nga, ito yung ginawa lang natin na recent na poster, yung sa hatch ng Inception Egg. So bukas na to um, swerte yung mga meron. Sana magkaroon din ako. Actually, ano nga eh, tinatry ko manghingi pero wala pang update. So, tingnan na lang natin. Pero yung pinakamasaya dito sa ano, bago natin i-draw yung mga winners natin, i-shoutout lang natin uh, itong mga talented na <laughs> members ng Nick Creation community. So, number one si Arman. So, as in, nagbibiroan lang na may sasayaw. And, yun nga, napunta sa TikTok And alam niyo naman kung paano sinusuportahan ni Monza Infinite din yung passion and talents ng mga members around the uh, project. So, ganun din yung gagawin natin sa ni Creation Community. So, panoorin lang natin to. Sana hindi tayo ma-copyright. So, try ko lang na hinaan. And play natin. <laughs> so, sabi nga ni Arman, kailangan niya daw tong ano eh, yung prize na ibibigay natin sa kanya para pandate na ng GF niya. So, ano na supportive tayo diyan. Like and share niyo kanyang YouTube Ayun, oh. channel no? at lahat ng kanyang social media accounts. so may pa-vouch. lang. Thank you Arman. Ano dagdagan ni <laughs> Boss okay, so yung next naman natin si Jean. So isa siya sa mga admin natin doon sa ano natin, sa Telegram group natin. <laughs> so hindi ko alam na dancer pala tong mga to. So yun lang mga teaser lang yan no. So every month sana makapagpa mini games tayo and mga contest, 'di ba? Katuwaan lang. Kasi yung gusto natin doon sa Telegram group natin is good vibes lang and din nga tulungan kung merong mga questions para wala nang mga mascam, 'di ba? Lalo lalo na ngayon. Pa-open na yung marketplace And ibig sabihin lang noon, nagkalat na naman yung mga magte-take advantage. And so sana maging maingat tayo no para hindi tayo mabiktima ng mga ganon. Okay, so punta na tayo sa raffle natin, guys. So guys, bukod pa to dun sa gagawin natin na Chrono Zero giveaway, ito uh, ah, share lang natin yung ibang mga money na na-earn natin previously and nabili natin And somehow, makapagpasaya yun, no? kahit ng sinong mga members natin doon. So, hindi ko to in-announce publicly. So, shinare ko lang to sa group natin sa Telegram. Alright, so refresh natin, guys. And, ayun, meron tayong 66 na magjo-join. And open lang natin yung spreadsheet natin. And then, i-copy natin yung lahat ng mga nag-join. So, 67 siguro may mga duplicate din to or meron pang humabol try natin so yun wala namang duplicate to kasi inayos ko naman yung settings niya dito so inalis ko yung mga duplicate natin and then shuffle lang natin exciting no guys ito yung mga pinakagusto ko na ginagawa ko <laughs> sa video ko eh nagro-roleta so try na natin guys so pili tayo ng tatlo na mananalo ng 4 money. So magkano ba yung isang money ngayon? So guys, 'di ba? To the moon yung money ngayon, nasa 175. Okay, so try na natin ha. Ah. Who's the first winner? All right. So, congratulations Tam Ula. So sana napapanood mo tong video na to and mag-reach out ka lang doon sa Telegram natin and sa or mag-comment ka sa YouTube video natin para makontak kita and makuha ko yung wallet address mo. Second winner All right, si Christian. Munti ka na si Ronel na naman. Okay, and then last but not the least, Ngayon natin guys. si JC. So, siya yung third winner natin. So, yun guys. Limited lang yung mga kaya natin na pagsharean ng mga rewards natin. Pero, yun nga, marami pa tayong mga opportunities. Ilalagay ko na lang yung mga links ng social media account ko. Especially yung, um, especially yung Telegram and sa YouTube natin. So, habang lumalaki yung community natin, mas marami pa tayong mga opportunities. And then yung mga months sa infinite na links, so sa kanila naman galing yung ibang mga giveaways natin. So wag nating kalimutan na uh, i-follow and mag-subscribe doon sa mga accounts nila. Also guys, in the future, yung LDX Esports, magi sponsor sila sa atin ng cellphone dahil dun sa isang game na tinitingnan natin, yung League of Ancients. So, ayun, watch out na lang for more announcements and isi-share ko lahat yon dito sa YouTube channel ko and sa Telegram group ko. Thank you guys for watching and see you on my next video. Bye!